Keixo, bideo hontan ikusen nahi dugu e, nola trazatu paralelo bat, beste lerroarekiko paralelo bat, e, haien arteko distantzia jakina. E, hemen badugu R lerroa, eta eskatzen digutena da e, D distantzian, hemen dago de distantzian, beste lerro paralelo bat trazatu. E, horretarako, gogoratu, en, neurriak bi paralelen arteko neurria e, eh, hartzeko, erabili behar ditugu e, konpasa eta trazatu behar dugula beti elkartuta. Nola egingo dugu? E, leno, konpasarekin neurria hartuko dut. Eta hemen badaukat nire konpasa eta ez didate neurri zehatz bat ematen, bo, sentimetro, seiz sentimetro, ematen digute grafikoki neurria beraz horregatik, hartzen dut konpasa, eta neurria hartzen dut, bueno, kasu honetan bo sentimetrokoa da, baina e, momentu honetan posta sola, hor dago horretan neurria. Gero, trazatuko dugu e, eh, asierako lerroarekiko elkartzuta, erre, baldin badago, trazatuko dut eskuaira eta kartaboiarekin elkartzutan, eh? kasuan bakarrik daukat elkartzut eh, eskuaira, beraz, hemen elkartzuta trazatuko dut, eta lerro laguntzaile bat trazatuko dut. Lerro hori, R lerroarekiko elkartzuta da. Eta horren gainean eramango dut konpasarekin hartutako neurria. Kasu honetan, gainera, ez baldin badigut esaten goitik, ala betik, eh, trazatu behar dugula, eh, bi aukera baditugu, beraz. Neurri hori eramango dugu konpasarekin, bai, goitik eta betik baina gogoratu, beti, beti, beti, beti, trazatu behar dugu konpasarekin, arku bat, e, azirako neurrian, neurria hartuta, eta neurri hori eramango dugu elkarzuta batera. Zalos? Momentu honetan bai, eskuaira eta kartaboia erabiliz, nire kasuan eh, eskuaira, trazatuko dugu, emaitza lortu ditudan puntuetatik. Eta aldatuko dut hori bai emaitza dela esateko, aldatuko dut arkatz mota, eta hor badaukat lehenengo paraleloa, eta bigarren paraleloa hemen. Hale? Hau da prozesua. Edo zein galdera, galdetu lazai, baina gogoratu beti, trazatu behar ditugula e, paraleloak e, distantzia eramaten, baina elkarzuta trazatu behar dugula leno. Vale, ezkerrik asko